Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Bocah Kebun Yang nah, kali ini aku akan me, Apa itu namanya eh, Lupa apa namanya mhm. Istilah baiknya mengecat inilah Nah ini kemarin aku dapat ini dari kebun ya Dapat ini dari kebun Boleh ya Bentuknya unik nah, Dijadikan pajangan dan ini dari bahan bekas limbah kayu aku asbak nanti nggak tahu jadinya kayak apa ya tapi ini model kayunya cantik bro ini bukan buatan tangan ini asli nah. sekarang kita mulai proses pengecatan simak videonya dulu sambil nunggu yang agaknya kering kita proses yang ini kami ini nah ini bro hasilnya kayak gini nah kita tunggu dulu sampai kering ya setelah itu kita ulangi lagi sekali lagi kurang lebih seperti ini kita tunggu sampai kering dulu tinggal ngopi dulu ya bro dan sekian dan terima kasih telah menonton video saya bocah kebun jangan lupa like komen subscribe dan ikuti channel kami ya terima kasih salam dari bocah kebun hmm.